Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Mələk xanım, necəsiniz? Xeyir. Hazırsınız? Hə? Tanıdışım. <laughs> Balaca, dura bilirsən? Hə? Akı <laughs> dur, dur, dur. Dur, dur. Gidə, ata səni Las Vegas'a aparır, gidək. Sabahınız xeyir, bu günlərdən bazar günüdür yanların ikisi. Hazırlaşırıq getməyə. Mənə bu səyahət necə oldu? Çəkilişim var idi Las Vegas'da. Dedim gediriksə siz də aparım, gəlmək istəyirsiniz, gedək. Biraz bir gün də artıq qalarıq, gəzərik 2 gün. Dedilər, okey. Razılaşdıq, hər şey, biletləri falanlara aldıq, şovlara biletləri aldıq, uşaqlar üçün biletləri aldıq. 5-cü gün maşın yəsən orada ki, maşında problem <laughs> olub, hansır döyür bayramla bağlı. E, body shop da bağlıdır, yəni ustalar da bağlıdır və çəkiliş eləyə bilməyəcək. Nəysə, biz də o qədər hazırlaşmışdıq, heç nəyə də təxirə salmadıq və dedi ki, iş yoxdur, yoxdur, özümüz gedək, gəzək. E, budur belə hazırlaşmışıq. Ah, gedirik indi saat 8-ə 20 dəqiqə işləyir. Yarısı duracaq. Yarısıdır. Ah, 4 saat yarım yoldur. Birinci dəfə uşaqların yol çıxırıq belənçidən. Görək başımıza yolda bir oyun asmasalar yaxşıdır. Mələk xanım, Mələk xanım, nə götürürsüz ay Mələk xanım? Penda. Pinap. Hə, götür, götür. Orasan, burasan. O, onu götür də, o da pis götürür. Onu da mən yerəm yolda qalmasın, evdə qalmasın. 2 gün üçün xarab olar. Ay balaca. Nə edirsən? Papa buraxdım. Hə. Aha, papa million long face gəldi buna. Hə. Baba yoxdur. Baba gedir. Çıxdıq da, həssə gedirik. 20 dəqiqə işləyir, 9-a hə, tərpəndik. Uşaqları sakitləşdirmişik, hərəsinin qulağında naushnik planşet. O cəng Yılmaz demişəm, planşet yoxdursa uşaq fikirləşmir. <laughs> o üzrə. Uşaqlar. Deməli, birinci dayanacağımız 1 saat 50 dəqiqədən sonra, oradan da ora 2 saat 8 dəqiqə. 4 saat e, yol görsəlir. Nəsə bu günlər səhər-səhərinə boşdur desin yollar. 3 saat 20 dəqiqə görsədir. İndi 4 saat 20 dəqiqə görsədirdi. İndi 3 saat 50 dəqiqədir. Görsədir. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Bibi nə ingilisən? Düşünür. Ay Meryem, ne inisən? Ay Meryem. 2 saat maşında necə oturdun sən? 2 saatdir gəldik, Starbucks-a dayandıq. Melika hazırsan? Gəl, gəl canım, gəl çıx, biraz gəl düşün. Bir yarım saatdan sonra təzədən tərpənərik. İçəridə adam çoxdur, həddindən artıq adam çoxdur içəridə. <laughs> Biz də gözləyirik. Gəlib çatmışıq, otel budur. Parkingi buradadır. Otel özü buradadır. Düşsən ayaqla getsən. Self parkingdir. Valid parking var, o da ki 20 dollardır. 20 dollara maşını buradan gətirirlər. Aparırlar sənin üçün. Hava çox soyuqdur. Sadəcə sürtmə. Fət eləyirsən, okey. Hə, gətirərsən. Mələk, normal. O sən ayzıva dəymir. Okey. Saydın niyə soğulur? Orada snacks şeydir var. Sizdə snacks. Snacks maşında. Snacks maşında. Git bas. Golden bear. We're golden bear. Very golden. Golden like him bear. It's even golden. Like him golden elevator. Sürtsen şeye... Aa, Partikal sürtsen ondan sonra şey işleyir. Aha, indi mələyin reaksiyası. Görək bulan reaksiyası ne olacaq, hə? Ruhunuzdan xəbərim yoxdur, amma bilirəm şəhərə, görüntü şəhərədir. Və maskara etdiydim. Düzdür. Tok vurdu. Gözlərinizi yumun. Ayten xanım gəl qabaqdan təmizləyin. Dəngo mən keçim, birinci mən keçim. Hazırsınız? Gəlin xanım var. Yaxşı, gəlin görək. Oh, Hə, xoşsa gəldi qızlar. şəhər görüntüsü olmadı. Daha şəhər görüntüsüdür, strip görüntüsü olmadı. Onun üçün nəsə mənim səhvim idi. Orada şəhər görüntüsü deyəndə bunlar bunu nəzərdə tuturmuş. Mən isə o tərəfi nəzərdə tuturmuşam. Nə isə. İkidən sonra orada qalmışdı. Oradan qəşəng şəhər görüntüsü var idi. O oteldə bu. Burada. Burada. Burada. Bu da bunda. Hə, uşaqlar yolda özlərini çox yaxşı apardılar. Sağ olun uşaqlar, özü yaxşı apardınız yolda. Hep Bunun heç səsi çıxmadı. Elə bir yox idi maşında bu. O qədər sakit qaldı. Bu da həmçinin. 4 saat yarım yolu necə gəldiniz? Mən şokdayım. Deməli bunlar free deyil, pulsuz deyillər. Nədir? Bunu götürdün, qaldırdın 30 saniyədən yuxarı. Əgər havada qalırsa, avtomatik hesabından çıxılır. Ə, suyu götürdük, rəhs. Bunlar lazımdır, boş-boş şeylərdir. Lazım olsa ancaq aşağıda var da alırlar, gəlirlər. Nəysə, bu da belə. Cəs showroom kimidir. Showroom kimidir, bu da showroom kimidir. İçəcəklər də bizə aiddir bunlar. Bunun içində nə var? Bunun da poçtu yəqin içində. Hə, orada şey, safe burada var. Hə, bax, bax. Siz baxın, əsas sizsiniz. <laughs> Şoka düşdülər uşaqlar. Estağfurullah. Dələ eləyəcəksiniz məni. Nəysə, yaxşı, bağlayın, bağlayın. Məryəm. Qəşəm otelin e, mağazinləri var. Hədiyəli idi. Burada da. Ah, Get gələndə alarıq, gələndə alarıq, gələndə. Burada maraqlı şey mağazinləri var itəridə, hə? Burada nəsə restoran, şəhər çəkdirirlər. Burada kazinodur, şey başlayır. Aytən xanım deyir, mən kazino oynayıb şey eləyəcəm, partladacam bu gün. <laughs> 10 min deyir, götürəcəm bu günləri. yox bu deyil. Bu bilmirəm nə binası deyil. Yəni bizim getdiyimiz yer, hə bizim getdiyimiz yer burdadır. Heç kim yoxdur bro. İçəridə adam yoxdur. Nə maşın var, nə bir şey, heç nə. Bomboşdur. <laughs> bomboşdur, bomboş. Demə bu gün almışdım bileti. Кинотеатр. Надо театр, да? Bura balaca marketdir uşaqlar üçün. Kasır da var. Məryəm pullarımı görsən. Gör nə qədər pulumuz var bizim. Hə. <laughs> Şunu sökür, pastan sökür. Baby ne kadar money var? Kim düzeltti? İçeriden çıxdıq. Belə də <laughs> neçə bal verirsiniz bura? Buraydı. Discover. 5-dən 3 verir. Discover Museum. Mənə 5-dən 3 verir. Məryəm dedi mənim üçün yaxşı idi. Mən də 5-dən 3, 5-dən 2. Hə, mən də belə verərdim hə. Biraz əziyyət çəkmişlər, yaxşı idi. Amma Big Five daha yaxşı. Kim yoxdur küçədə bazda. Dəli eləyəcək bu yanlar məni. Niyə? Eləydə yenə cəhənnəm adam var küçədə bazda. Burada başım heç nə yoxdur. Bura bax, bura bax. Sən də bu nə? Otelə gedə bilərik. Otelə gedə bilərik. Burada parkingidir oranın. Söz sizdə. Mesela geldi restorana. Burada yani bildiğim yer buraydı Türk restorandı. Yemekler çok tatlıdı, hoşum gelmişti. Bir defa sup yemiştik, sup hoşumuza gelmemişti. Mercimek, kalanlar her şey yaxşıydı. Adı nedir? Mağazadır, mağaza, mağaza, mağaza. Yaqın məzədir də bu. Sofrada yoktu. yaptı. hamsa. Eleme, eleme, eleme. Adı panda ve reçete ve Hoş Tamam. Başka ne ki? Bir oraya sıra çiz, chips No başka bir şeyler. Ne, başka ne? Candyler. No candy. Yes candy. No candy. Aha. Çəkdim sizi. Buyurun. Qaranlıqdır, işıqlıdır. Yox, işıqlıdır. Deməli, oteldən çıxdıq. E, yeməkdən çıxdıq. Yemək 95 dollar. 4 <laughs> dollar mı? Biraz qiymətləri qaldırmışlar, belə də döyürdü. Hələ ürəyimdən çay keçirirdim, mən də çay qalsın. İçdi su içərəm oteldə, kant şeydən. İçdi su verərəm, içərəm. <laughs> bilirsən? Bilmə. Bilmə. Heç vaxt görməmişəm. Bilmə. Bax, B5. O 4 maşınları burada seçmişsin. Yani, Lamborghini, hmm, Lamborghini. 4 maşın? Hə. Hə. Hotelə gedirik də, bax, günə gücəl otellər olacaq qabaqda. Bura hələ bunun girişidir. Burada hələ çox şey yoxdur. İndi başlayacaq yavaş-yavaş belə işıqlı binalar, nə bilim, qəşəng böyle oteller. Sen bakışını seçersin. ne Evet. Bu ne özve vakti. Mama. Suyu alıyor. Solum çok göz orada. Yazık aşağı yerde içsiz alıyor. Çok hoşum ya. Bu fontana düşebilir yoksa yok. Vallahi siz düşsün düşsün. <laughs> Hava da heç söyləşir. <laughs> Oturaram maşında. Pəncərəni açsın səs gələcək. Da cəmaət baxır və yığışırlar. Bir də baxılmağa şey pandandır desən. Işıqlar elə bir söndürüblər biraz burada. Yəni belə biraz qaranlıq gəlir mənə bura indi. Aç bunu. Dayandı pantı taktar. Bir dəfə Paris'ə də taktar. Yəni. Hara? Paris'ə. parası yaşam, parası estir. Okay. Yazıldı. Ladybug. Bu şey, burada şey, <laughs> sendir. Sendir, bura kimi yaxşı burada o o məsələ. çatdı otağa. Ay sən, hə. Hə, malades, malades. Hə? Nə? Hə. Otelə gələ, otelə gələ gəldi. ya axşam nəsə görürsən hə burada. şey, mənasız bir dənə. Bu da buranın şəhərin görüntüsü. <laughs> Otelə götürən şəhər görüntüsü deyə götürmüşəm. Mənə bunu verib, nəysə. Şu çörəyimizi yedik, gəlmiş oteldəyik. Dincəlirik. Mənə deyirsən gətirir. Şeyə baxırıq, gülməli hadisələr o vaxtı var idi. Sans və rejissor şeydən, Az ertelden idarə. O ertelden. Onun kimi qulağında bir dənə belə bir şey var, ona baxırıq. Nə desən? Ver bana gəl. Niyə? Hə, çıx get, get qapını aç get. Nə, özün girmək istəmirəm. Mən gəlirəm. Nə? Kim gəlsin yaxşı? Qoy, məndən gedək. Hə? Ey, ürəyim deyir. Hə, mən deyirəm, gedəyəm. Ha getmək istəyirsən? Getmək istəyirəm. Yorulmadınız siz. Hara getsin? Okey, bax. Okey. Əgər planımı desəm gedə bilərəm. Hə? Get qapını aç get. Okey, bax. Okey. mən gedəcəm aşağı o snack yere, okey? Çünkü o snack yerə getmək istəyirəm, həccim qoymaz. Nə var ki orada? Şey yapımız orada. Aldız da gələndə indi popkornu almısınız. Hana, mən üçün yedim. Git bazın içinde ötür. No. no. Bax, ben Məryəmlə gedərəm. Nicely, nicely. Hə, götür get. Hə, Jane get. Məryəm, let's go. Hacedin. Credit card Ben kredi kartımı koyuyorum. Yönet ışıtılı. Başınızı bayılırım. Onu gözüm pişirir. Yukarıya gönderecek. Otağın gönder. Kartı. Meryem bebeğinden fazla gitmirdin ne oldu? Ne? <laughs> o ne? O atanın değil mi? ne yedin ondan? Snack while they have. Yes. Içimiz one snack while they have that they hotel at hastan. Hacedin. On on the today. Hacedin. Meryem Ceyhun. bu yəqin şeydən ağlayır da bu. Emotionaldır. Emotionallıqdan. Yoxsa ləf eləyəli ağladın? <laughs> no. Ləf elədin ağladın? Yenə soyundu. Yenə soyundu. <laughs> Serious. Şampiyon <laughs> insanlardır mənə. Şampiyon. Getdi, getdi, yatmağa getdi. Ha kopardı. Hava qəşəngdir ya bu günləri. Sən xoşun gəlir hə? Nice-dir. Nice, bax. Səhər-səhər durmuşuq. Uşaqlar da nə edirlər? Təbii ki, mutfiyə baxırlar səhər-səhərinə. <laughs> Məryəm necə yatdın axşam canım? Mələk xanım, sən necə yatdın? Hə? Görürəm, hələ durmamısan. Hələ durmamısan, yatmısan hələ, yuxudasan. Sən olmayayım mənim canım. Mən space rocket-dəyəm. Nədəsən? Space rocket-dəyəm. <laughs> o oradan gəldi sənə. Oradan. space rocket-dən də Balaca. So, oteldən çıxdıq səhər səhər gedirik bir nahar eləməyə. Ay, saatimi götürmədim. Hər şey bir. It's okay canım. Gedə görə nə yer tapırıq. Saat neçədir Aytan xanım? Saat 11-dir 10 dəqiqə. 11-dir 10 dəqiqə. Dünən hələ soyuq idi. Bu gün öcə qalın geymişəm. Altdan bir dənə futbolka, üstündən bir dənə köynək. Hə. Hə, qızım gedir indi girəcək bunun içinə. Ə, indi yavaş-yavaş Aytan da qalın geyinib. Girək siz bu dükanlara baxaq. Hə. Fairmont buradır. Cüdə gəzərək. Buradan da adamları belə buraxırlar, düz gedirlər onun içinə uçurlar. Maraqlı bir şeydir, amma soyuqdur. Aytən istəyirmək istəyirəm, mənim belə şeydən zəhrəm yedir. <laughs> Çox belə aktiv adam deyirəm bunlarla bağlı. İndi bir nəfər çıxsa onu çəkib görsəcəm sizə. Əslində o qədər çox soyuq deyil. Soyuq deyil. Çox soyuq deyil. Necə? Başım buralar böyle yerlerde. de neticeceğim. Yukarılar hamısı ekrandı. Böyle ekranlardı, reklamsı. Çok kaçan görseller. Ayda, mən istəyirəm o kanata minmək. Dəlixanadır, dəlixana. Allahın dostu məndə idi. Dünyanın qızılı olsun burada. Yenə gəlib belə. Xaçada qalmaq. Çox darıxdırıcı adam. Sən? Məryəm, yenə soyuldu sənə. Hə? Nədir soyuqdu axı? Bu sənin nə oldu səndə? Sənin qutkun nazı idi deyəsən. Sən o soyuq olardı. O simgariyə kimi getdi, gəzdi, o yarıya kimi, yar, yarım saat sonra qayıtdıq. İndi gedirik maşına. Nəsə maraqlı bir şey yoxdur burada. Uşaqlar da gəzmək istəmir. Mənə də maraqlı gəlmədi. Nəsə belə də. Ən azından görmüş olduq ki, belə bir şey var imiş burada da. Gəlmişik, outletdəyik. Görə bu xanım qüstünü nə tapırıq buradan. Əslində elə də çox soyuqdur. Hava günəşli yerlərdə çox yaxşıdır. Prosta çöldə biraz soyuq var. Bu da lap ağın çıxardıb soyuqdur, soyuqdur deyib əsə-əsə gəzir belədən. <gasps> Sən Məryəmi qaldırmısan, yanından keçən boydaydın. <laughs> turn left, turn left then the left to the right. Uşaqlar üçün olan qəhvə gəldi. Ümid edirəm mələ üçün burada pika var. Disney storuna gəlmişik. Los Angelesdə Disney storları bağlanıb, burada açıqdır. Neçə vaxtı gəlmək istəyirdi. Biz də fürsətdən istifadə edib balacanı gətirdik bura. Burada kutkalar da olur, baxarsan. Hələ ki kutka tapmamışıq. Günə keçəndə gəl alaq bir dənə Məryəm mələ üçün. Oyuncaqdan çox geyim var. Bunlar da o qədər çox həyəcanlanmadılar. Burada ən çox elə geyim görünür. Bir iki dənə orada belə yumuşaq oyuncaqlar var. Başqa bir şey demək olar ki, heç yoxdur. Queen düşüz eləyəcək burada. <laughs> Onu bunlara sual ver. Buyurunuz. Evet, bu qəşəngdir, xoşum gəldi. Qiyməti nədir? Mən də hoşuma gəldi. 79.50 göstərir, 40% olur. 40% endir. 80. Bunu da almağa ehtiyac yoxdur məncə. Ha, o da olur. Köynək çox qəşəngdir, o da olur. Köynəyi alım, o öz kutkamdan qəşəng qalacaq. Göstər. Mən bunu qoyum öz kutkamı göynüm üstündə. Hı -hı. Thank you. Fırqa tapmadı, ancaq belə bir şey tapdı. Əlindəkindən biraz qalındı və belə yarım kutqa vardı. Onunla geyinsə məncə heç problem olmayacaq. Qiyməti nədir Məliko? Qiyməti 54 dollar. Və amma bu yazı səni narahat eləmir də. Hə? <laughs> Yox, heç nə yox. Bu yazı səni narahat eləmir də. Yox, Yəqin o birisi çox çevirmiş boşuna yəni. Balaca yəqin narahatlənir. Million dollars. 25% endirimdə. Nədir Məryəm? Million dollars. Oy oy oy. Ev yoxdur qoy bacı alaqda mən də million dollar. 5 də olmayacaq. Aya burada çərəz var. Hər tapdım. Yaxşı, bizi burada orada biləcəklər. Yaxşı, çərəz. Yeah endirim 54-dən 43. Ümumi olaraq töldə yazır 40%, amma içəri girirsən 40% bəzi mallarda çoxsu 25%-dir. Thank you sir. Dediyim kimi də 4 ildir köynək almırdım, qalın köynək. Bir dənə köynəyim var idi, 4 ildir onu geyinirdim. Birini bu günlər aldım, birini o dəfə videonun birində görsətmişdim, aldım. İndi 2 dənə köynəyim var. Deməli, belə çıxır 8 il mən bu köynəkdən almayacağım. <laughs> qalın köynək almayacağım. Nəysə, indi uşaqlar balıq yemək istəyir. Burada balıq restoranı var həmişə getdiyimizdə. Çox soyuqdur. Bura bizdən də soyuqdur, Elogdan da soyuqdur. Biz də o soyuğa hazır gəlməmişdik. Onun görə Melikoya Melika oydu. Burnum qıpqırmızıdır. Melika! Nə desən indi? Məryəm sən nə desən? Yaxşısan? Necə yola verir? Sağ yanında fırtına. Uh huh. No. Onu ora necə bağladın Məryəm? Nə şey istəyirsən ay Məryəm? Onu da evdə eləyərik də hamısı. Uşaqların gəlmək istədiyi restoran bax budur, Kaliforniya Fishkill. Keçən videoda getmişdik. Uşaqlar çox sevir buranı. Burada heç maska istəmirlər, nə yaxşı. Girir içəri. Deməli, restorandan çıxdıq. 54 dollar hesab çıxdı üçümüzə. Bu günləri səhər də yemək zavtraq eləmişdik. Daha zavtraq deyən Starbucks-da kofe, nə bulkada belə şeylər yemişdik. 25 dollar da orada çıxmışdı. Geyimlərə ortalama 100 dollar pul çıxdı. Orada başqa heç nə almadıq. Parkingə də 5 dollar verdik. İşte bugünkü hesabla rastxodumuz budur. E, akşam şoya gidəcəyik. Ona da vermişik. Nə qədər vermişik? 160 dollar. 160 dollar 4 biletə. Yes, baby. O da ki, biraz baha çıxdı. Niyə? Çünki qabaqda yer götürdük ki, uşaqlar yaxşı görsün. So, bu günləri so, sabah səhər gedirik. Benzin hələ vurmamışam. 75 dolları vurmuşdum gələndə odur. Benzin hələ bu qədər də qalıb. Gedəndə vuracağam. Orada da ki, gedəndə niyə saxlamışam gedənə? Çünki çıxışda burada dünyanın ən böyük deyirlər ə, benzin zapravkası var. Onu göstərmək üçün həm də özüm istəyirəm oranı görüm. Nə edirsiniz? Məryəm, Mələk dayı sənə soyuq olmadı qızım. Üşümürsən də. Yaxşısan? Əlin üşür. Mən belə götürəm. Məryəm, sən nəyə baxsan? Bu qız yenə qorxulu şeylərə baxır. Məryəm, sən bu skeri şeylərə baxsan? Skeri onlar. Nauşnik necə xoşuna gəlibsə, maşına oturan kimi birinci nauşnik salır, <laughs> sonra ondan sonra oturur, yol boyda səsi gəlmir. <laughs> Hə, bazı. Gelmişiz Starbucks'a. Bu şeyin Starbucks'ıdır. Çok yaşan Starbucks'ları var. O, otelin Starbucks'ıdır. Otel də otel deyil. Saraydır. Molun içində qurublar elə bil. Çox böyük ya. Məryəm, show cancel olub. It's okay. Mələk, show cancel oldu. It's not okay. Bacı deyir it's okay. Gəldim otelə maillərimi yoxlayırdım, gördüm ki şeydən gəlib, lasvegas.com-dan gəlib, e-mail gəlib ki, e, bilinməyən səbəblərdən axşamki şou cancel olub. Valla maillərimi səhər yoxlasaydım bəlkə də bir şey axşama həll eləyərdi. Niyə görürsən cancel olub maraqlıdır. İndi yenə baxacağam görüm axşama bir şey var yoxsa. Çox çətin olar, inanmıram. 1-2 saat qalmış nəsə tapaq. Hayda, necə şey oldu ya? Uh, deməli, uh, show cancel olandan sonra... Very disappointing. Okay, də neynəyim? Da, bu da belə alındı da. Okay, amma okay, bax, mən deyirəm snacks, snacks, snacks. Amma this whole time snacks almamışıq o şeydən. Ona görə. Deməli, ooo, çox sürətlə aşağı getdi. Mənə, mənə, yaxşı, yaxşı, səni izləmə. Gedirik otel gəzməyə. Otelin ərazisi çox böyükdür. Çöl soyuq idi. Dedik, neynəyə, neynəməyə otelin ərazisini gəzək. Görək nə var, nə yox. Hələ gəlmişik. Hə, qızlar? Üçümüz də eyni rəngdə gəlmişik. Hə. Deməli gəldik bu ərazini gəzək. Səhər gəlmişdi, biraz baxmışdı, bir axşam gəlib. Axşam deyəndə dedim gəlib başqa vaxt gəzərik. Qismət elə axşama oldu. Orada qəşən bir dənə balon var, yekə ə, projektor şardır. Çox maraqlı bir şeydir bura, mən sənə deyim. Çox peşəndir. Yuxarılarda mağazalar falanlardır, onu gedib baxacaq. 3 mərtəbədir. Gedə biraz gəzək, bəlkə uşaqlar üçün maraqlı bir şey tapdıq burada. Bura hamısı kazinodur buralar. Restoranlar var içində. Şəhər kimi salıblar da, belə içinə gir. Heç nə ehtiyac olmadan gəz. Heç yerə getməyə ehtiyac olmadan gəz və Her şey alışveriş böyle yeme. Yukarıda bir tane Starbucks görürüm. Burada şar. Şar ne geçendi he? Çok geçendi. Şimdi yavaş yavaş cezayir maraklı bir şeyler olanda size göstereceğim. Burada maraklı bir tane e, ice cream, dondurma yeridir bu. Çok vintage bilen bir yerdi. Ice cream yerine okşuyor ha. Qəşən iyi gəlir burdan, onu deyim sizə. Burada da çöldə oturmağa yerləri də var. İçəri də yerləri var. Çox yerlər bağlıdır. Çünki bura təzə açılıb, 1 ildir səhvləmirəmsə açılıb. Mən yadımdadır 3 il bundan qabaq gələndə bura birinci dəfə hələ burada remont gedirdi. Hələ e, açılmamışdı bura. Bura təzə açılıb, 1 ildir. Ona görə hər yer deyəsən işləmir. Bəzi yerləri işləyir, bəzi yerləri hələ işləmir bayaq gəzdiyimiz yerin yuxarıdan görüntüsü. Çox qəşəm düzəldi vloqyanlar. Hay. Nədir bilmirəm amma çox Bu şeyin lap üçüncü mərtəbəsi idi də. Nəsə cəmaat oturur eləyir də burada, yəni belə. Hə, nəsə qayda yoxsa? Ayda necə olsun? Ay, bu yanlar nədir yaxşı? Bu yanlar yoxdur axı deyirsən, yoxsa var? Bu həminki şeydir də, zor. Hə, klubdur, klub. Hə, biz indi burada gəzirik. Hə, biz indi burada gəzirik. Otel özü odur. İki otel bu keçiddir də, bu çölə çıxsan yoldur. Bu hə, küçədir. Burada nə gözəllər maşınlar Kola var. Oy da bu əməlli başlı işləyiblər burada. Kola var. Pul zad var. Hə bu Yo, bizim maşın saxladığımız parking bu bursıdır. Bu mən birinci səhv saxlamışdım. Hə. Oradadır. Bu indi düz saxladığım parkingdir. Sən burada Burada indi saxlamışam maşını, düz saxlamışam. Buradan bura gedirik. Axır arzuları yerinə yetir. Buradan birinci gündən nəsə almaq istəyirdilər. Alın indi nə istəyir götürün. Da gəlin. Baladası var burada. Birdən çox xoşuma gəlməz ona görə ziyanlı şeydir. Çox yeməsin də olar. Sən də bunu götürsən. Okay, biz də su götürək də Aytan xanım. Sən də su götür. Hələ o həmişə təmizlikdə. Axır çimdində oteldə də. Hə? Arzuların yerinə yetdi. Ne geçen maraqlı bir şeydi burada. Vay vay vay vay vay. 3D görsəni böyle şeyler kat kat yığılıb. aşağı düşmüşəm, acımışdı. Çölə çıxmaya da halım yox idi, nə üçün yoldan. Və yemək sifariş verdim. Okey, deyirsən bu bebeşdir. Gəlib. Okey, yeməyimiz gəldi, çatdı. Halal qayısdandır. Çox yaxşı yeməkləri olur. Obşi yeməyə səhv verməmsə 56 dollar çıxdı ya da 58 nəsə belə bir şeydir. Mərhaba. Sabahınız xeyir. Səhər sərin durmuşuq, getməliyik. Uşaqlar uzanırlar, kinoya baxırlar. Saat da onun yarısıdır. Sabahınız xeyir qızlar. Məryəm heç buralıq deyil. So, biz hazır oteli boşaltdıq. Saat 12-də çıxmalıyıq. 2 indi e, 11-də çıxmalıyıq. 11-ə 25 dəqiqə qalır. Sağollaşaq Las Vegasdan. Gedək evə. Lolanı götürməli yol üstü. Lolanı götürürük, ondan sonra gedirik. Hazır, gedək. So, hazır gedirik, baxmayaraq ki, gəldik, şoya gedə bilmədik. Covid burada çoxalır, dünənləri göbü həftəyə ə, e, 1 milyon, bir günə 1 milyon case artıb. Los Angelesdə də 45 min case artıb. Məryəm, get canım, hə. Ona görə çox yerlərdə cancel verirlər hər şeyi. İndi nə eləmək olur? Biz də gəldik, gəzdik, pis olmadı, yaxşı oldu. Uşaqlar Las Vegas-ı gördülər ən azından. İndi qayıdırıq yavaş-yavaş evə. Nə eləyəcək? Yolan pikap eləyəcək. Dünyanın ən böyük zapravkası deyilən yer buradır. Benzin ancaq burada obuslara nisbətən bahadır. Məndə demək olar ki, qutarmışdı benzin, 46 dollar belə gedib, 47-48 hələ də gedəcək. Uşaqlar məni o tərəfdə gözləyir, indi girib bir iki dənə su falan alacaq yol üçün bir şey atışdırmalı şeylər. Sonra çıxacaq yola. 75 dollar tutdu, 15 qalon. 95 vurdum, qiymətdə biraz baha idi tutdu bizim çəkimi. Hazır maşını bağlayıram. Saxlayıram burada. Yəni burada belə bir şey var ki, maşını burada zapravkada saxlayıb içəri girə bilərsən. Bunu mən də eləyirəm, belə problem yoxdur. Saxlayıram burada. Qapıları bağladım. Gedirəm içəri, uşaqlar içəridədirlər. Şey. İçəri buradır. Ay. Ana elə başlı böyük yerdir bura. Ha, buradasınız. Ha, bir içən suvenir alaq da. Bax, Məryəmin nəymən tapdım. Götür. Diana. Mən nəymən tapdım amma belə. Angela. Olsun da bu da sənin neyimin tərcüməsidir. Məryəmin burada nick şey middle name'i Diana'dır pasportda. Ə, Məryəm Diana İsmailzadə belə gedir. Gərək o vaxtı bunu da eləyərdik. Malak Angela İsmailzadə. Noya görə dəyişdirə bilər istəsə, dəyişə bilər. Deməli, burada uşaqlar üçün yer var qəşəng. İnayətin getdi pul gətirsin, uşaqlar otursun, minsin. Gəlsin, orada nəsə maşınlar falan satırlar, orada baxarıq. Belə getsə biz 1 saat buradayıq, uşaqlar yolumuz var. Ona da gələcək. Qoy ana gətirsin, pul gətirsin, girəcək ona da gələcək. Okay. Vay, funnest ever road ever ever'di. En maraklı yol seyahatimiz səyahətimizdir deyir mənə. Əlbi bu əlbi qoymur. Verməsən yox. Nədir Məryəm? Goodest ride ever de. Goodest ride ever de. Train good idi. Bu nədir? Monsterdir yəni. Burada yemək gəlir burada. Nəsə yemək yeri var desən. Mama. Yeyəcək, yeyəcək mamanın yanında, yeyəcək. Abur cubur var ha burada Mərə istəyirsə baxın öz üçün yola. Məryəm. Məryəm anasının yanında da sən bax. İki dənə su aldı, bir dənə çipsi, ora bura 40 dollar pul çıxdı. Bahadır burada hər şey. Yolun ortasında deyirəm, hər şey baha-baha qoyublar. Nəysə, yolumuza davam edək. 4 saat yolumuz var. Yəqin bir dəfə də saxlayarıq, ondan sonra da təzədən sürüb gedərik. Məryəm, çatdıq ucu canım. Çatırıq ucu, qurban sənə. Vay vay vay. <laughs> Qala bilmirsən hə? <laughs> Ona biraz su verirsin, ona biraz su verirsin. Bebiş su vermişsən. O naşniki çıxardan da Mələkha. Çatdıq görək. Çatmışıq. Saat ucu neçədir? 15 dəqiqə qalıb 5-ə. Çatdıq evə. İndi uşaqları evdə qoyuram, gedirəm Lolan dalıca. Lolan götürüm gətirmək evə. Kaliforniyada hava istidir 17 dərəcə. Orada dünənləri Sravacın 9, 10, 7 bu belə aralıqda idi. Hava soyuq idi, burada hava yaxşıdır. Məryəm, sən kim üçün darıxmısan? Döydü üçün darıxmısan? Lolaya da quşa da döydü deyir bu. Ad qoyublar, döydü. Ay, ev üçün darıxmışdı. Görə bir şey, bir şey var. Yes, var. O, bir xeyli bir şey görəm. Yey, mən right idim. Nədir? Şikayət edirsən? Hə? Nə desən, Loli? Hə? Hə? <laughs> denk gelirim başqa boya gətirmişdin evə. <laughs> Lola. Shop close deyildi. Hə? Shop close. Yox, yeddə kozlazaydı. Sağ olasın. Bay bay. Videomuzun sonuna gəldi. Yox, YouTube-a, YouTube-a bay bay elə. YouTube bay bay.